дорогие друзья! Мне кажется, вам, особенно женщинам, подписчикам моего канала, было бы интересно увидеть, как устроен э, салон красоты в Турции, какие услуги они предоставляют. Поэтому я хочу э, показать вам салон, в который я хожу сама, и с э, хозяйкой которого мы очень хорошо общаемся. Э, салон называется «Биянка Гюзель салону э, и Баян Куаферу. Что по-тарецки значит Биянка салон красоты и женский парикмахер. Э, сразу расскажу, где он находится. Находится он недалеко от э, улицы Ататюрка, центральной улицы. Вы поворачиваете около магазина Brand Box и идете по этой улице практически до конца и увидите салон. В описании к видео я обязательно оставлю ссылку, поэтому Сегодня я хочу сделать э, уход за лицом. Салон у нас находится на первом этаже. Мерава Гриша Ханым. Э, Гриша владелец этого салона. Салон у них э, работает здесь уже 5 лет, но Гриша э, занимается красотой, наводит красоту женщинам уже целых 25 лет. Представляете, раньше в Стамбуле, а сейчас... Как я говорила, я сегодня пришла делать... Э, Джиль бакым. Уход за лицом уже стало русское внутрь. Сделать уход за лицом. И поэтому покажу вам, где это делают. Были. Вот в этой комнате происходит уход за лицом. Gülşah Hanım anlatabilir misiniz? Burası sizden? cilt bakımı odamız. Hı hı. E, son teknoloji cihazlar kullanıyoruz. Bu kozmetik ben biliyorum. Anubis. Evet, Anubis kullanıyoruz. Hı hı. E, İspanyol Barcelona. Hı hı. bu e, ve Rosegraph birlikte kullanıyoruz iki ürünü. Rosegraph'ta ne tarz cilt bakımları var sizde? Hepsi var. E, normal klasik bakım yani temizleme bakımları. E, cilt bakımında cildi temizliyoruz, peelingini yapıyoruz. E, sonra buhar makineyle buhar verip hı hı. siyah noktalar, yağ bezelerini. Buhar bu mu makine? Buhar bu normal klasik bakım. Hı hı. Bunun fiyatı 60 lira. 60 lira. Evet. Kaç sürüyor? Bir saat bir saat, bir E, civarında Yine kovalamak, sürüyor. Uzmanlık olmak lazım. Nasıl? Tabii ki. Tabii nasıl? Ki. Yani eğitimini almış eğitim. olmak lazım. Hı hı. E, ben bu işin eğitimini aldım. Hı hı. 25 yıldır bu işi yapıyorum. Hı hı. E, yani sadece makineyi kullanmak değil, komple ciltte onu kullanmak önemli. E, hangi cilt tipine, hangi uygulamalar yapılır, hangi maskeler uygulanır, hangi e, cihazlar uygulanır. Bu eğitimle Evet o sadece makine aldın şey yapıyorsun. koydun değil yani. Ci- hmm. Tipine göre de suyla karıştırıp maske uyguluyoruz. Bunlar altın maske dediğimiz, plasenta maskesi. Bu HIFU dediğimiz cihazdır. Evet. Nasıl bir şey? Ee, HIFU bu yüksek odaklı ses dalgalarıyla cilde atışlar yapmamızı, ve buradaki ciltteki sarkmayı ha. topluyor yukarı doğru. Boyundan itibaren bu boyunda, e, yüz bölgesinde, Aha. göz altındaki Kaç seans yapmak lazım? Bunu dört seans, 4 seans. gerekiyor. E, iki ay arayla iki ay yapıyoruz. E, dört seans sonucunda cilt çok ciddi bir şekilde toplamış. Sadece yüz için mi ya da mesela bu? Yüz için bu Sadece cihaz так yüz же, как вы için. знаете, в э, салоне э, маникюр, педикюр yapıyorsunuz. Tabii, Ve mesela yapıyoruz. bu makine benim dikkat çıktı. O nasıl bir şey? Bu pedikür için e, jacuzzi'li bir Aa, İçinde jacuzzi'si var. Pedikürün konforlu olmasını sağlıyor. Konforlu bir pedikür. O masajlı koltuktur. Masajlı. Evet. Koltukla masajlı. Orası da jacuzzi'li. E, manikür pedikür masamız. Manikür pedikür manikür için. E, aynı zamanda ayak detoks cihazımız var. La detoksa. Evet, onunla vücuttaki zehirli toksinlerin Aha. atılması sağlanıyor. Su, su da yapıyorsunuz değil mi? Tüm cihazlarımız steril makinesinde Aha. steril edilir. Hı sterilizedir. Hepsi steril edilir orada. Ve tabii ki kuaför salonu. Evet, kuaför bölümümüz. Zaten her tarz kuaför, Hepsi, yani saçla, boyama, tabii, kesme, hepsi, hepsi, evet, hepsi var. manikür pedikür kaç para sizde? Manikür pedikür e, toplam 70 lira. Manik, manikür ve pedikür. Evet, ikisi ee, beraber. Manikür sadece? Manikür e, 30, 30, pedikür 40. 40. O e, normal oje ile ya da jella? Normal oje de şellatta yapıyoruz. Şellatta 50 lira fiyatı. Şellak 50 lira. Протез тырнак 100 лира. У них есть очень классная комната для всех женщин, которые хотят похудеть. Сейчас вам а, покажем этот аппарат. Если вы хотите похудеть, то вам точно сюда. evet, uzay mekiği. bu başlıklarla e, yağlı bölgeye, Göbek olur, yanlar olur, her yere yapabiliyoruz. İç bacaklara yapılabiliyor, dışlara yapılabiliyor, Hı -hı. E, kollara yapılabiliyor. Tabi başlıklar farklı, küçük Hı -hı. başlıklar da ee, var. Ha. Bağladığımız kısımda vakumla Hı -hı. yağlı kısmı içine çekiyor. Hı -hı. Bu pertiyellerle önce 42 dereceye kadar ısıtıp sonra eksi 9 dereceye soğutuyor. Hı hı. Ee, orada oluşan ısı farkından dolayı e, yağ hücreleri donuyor Hı ve donan yağ hücrelerini vücut Hı dışarı atıyor idrar Hı yoluyla. E, iki başlık kullanabiliyoruz. Aa, bu biraz daha küçük. Yok aynı, aynı. bu ikisi. Hı Küçük olan burada var. Mesela Hı bu daha küçük. Hı E, uygulanacak bölgeye göre e, başlık boyutları değişiyor. Bununla ortalama 4 seansta 4 seans. e, yaklaşık 2-3 beden kadar inceldi. -hı. Siz de önce Anladım. dediniz siz onu kullandınız. Kaç, Dene, kaç tabii. satayım? E, Bende mi? Bende yaklaşık bir buçuk iki beden kadar gitti. Ha, ee, yani o da yaklaşık 8-9 santim eder sadece göbek kısmında. Yağ oranı ne kadar yüksekse Hı -hı. o kadar fazla gidiyor. Hı -hı. Yağ oranı az olursa daha az gidiyor evet. doğal olarak. Ee, onun dışında bu da e, bunu da selülit tedavisinde Hı -hı. O şey tembelleri için mi spor yapmamız? Evet. <laughs> spor. Şey gibi. Spor evet. yapıyoruz sizin Evet, evde. evet spor yaptırıyor. Yatarak spor yaptırıyor. Vatan, vatan benim şimdi. <laughs> evet. Ve bunlar... E... Kasları da güçlendiriyor Kaş, aynı zamanda. Kaslar. Hem selülit tedavisinde kullanıyoruz hem kas güçlendirmede Hı -hı. kullanıyoruz. Burası Tekrar epilasyon odamız. E, lazer epilasyon uygulamamız var. Lazer epilasyonda e, buz başlıklı lazer kullanıyoruz. Burası hı hı. safir buz başlıktır. Hı hı. E, cildi yakmadan, hı hı. soğutarak işlem yaptığı için daha acısız bir epilasyon. Yakmadan o zaman o sıcak olmuyor. O lazer mi? Evet. Ama sıcak olmadan lazer. Buz lazer. Evet o zaman bu daha iyi. Çünkü tabii, tabii. Bazen görüyorsun çok şey. Yanıklar oluyor. Bunlar da olmuyor. Olmuyor. Yok. Bu yeni mi e, Yeni son teknoloji Son cihaz teknoloji. bunlardır. Son teknolojidir. Bunlar e, daha ince tüyleri de görme özelliğine sahip. Ortalama 8-10 Evet. seans gerekiyor. Evet. Ve sonra saçlar hiç Evet. olmuyor. Çıkmıyor. Çıkıyor. Напишите в комментариях, кстати, кто пользовался э, женщины, конечно же, лазерным, ра- лазерной эпиляцией. Я не пользовалась, но я думаю, что это и можно будет попробовать. Ага. E, evet, bu odamızda masaj odamız. Комната массажа, массаж. да. E, her türlü masaj uygulamamız var. E, medikal masaj. Sadece kadın mı ya da erkek? Kadın erkek fark Aha, etmiyor. kadın. Masörümüz erkek. Ee, onu belirteyim. Ee, her türlü medikal masaj, taş masaj. Ve sizin uzman e, e, kaç senedir masaj yapıyor? Nerede öğrendi masaj? O da eğitimini al, okuluna Aha. gidip eğitimini almış, diplomaları var. Ee, yaklaşık o da 12-13 senedir 13 tabii, sene. yapıyor. Знаете, к чему я еще, к какому выводу я еще пришла? Ee, Когда вы, e, şey demek istiyorum, ne zaman bir güzellik salonuna gidiyorsun, e, en önemli o salonun sahibi bakacaksın. Evet. Sahibi güzel, o zaman salonda sana kesinlikle güzellik yap yapabilirler <laughs> değil mi? Ee, bir de şunu belirteyim, bütün işlemleri ben bizzat yapıyorum. Sahibi olarak kendim yapıyorum. Hani elemanların ellerini bırakmıyorum. Также в этом салоне делают маникюр и педикюр. Используют они марку My Nail и PNB. И сейчас девушки делают э, Э, педикюр, красят ноготки вот таким вот прям ярким алым цветом. Этот салон не только для женщин, кстати, но и для мужчин. Мужчинам здесь делают массаж, эпиляцию, ну, вообще всякие разные процедуры. Оксана сейчас будет делать массаж с камнями. Айхан, насылся? Релакс. Айхан релакс. Сейчас опять кладут камешки. Вот это вот вулканические камни, которые привезены из Индонезии. Дядечка, который делает массаж, сказал, что эти камни особенные. они забирают негативную энергию. В общем, как вы видите, делают массаж потом вот этими вот камнями. Ну и, конечно же, друзья, вы хотите узнать цену этого массажа. Вот именно этот массаж один час стоит 80 лир. Это очень, очень хорошая цена. Ayşan senin masaj bitti. Nasıl? Süper. Süper Супер. Evet, çok dinlendim. Masaj ayda kaç kere Haftada iki defa yapmak iyi. Öncelikle temizliyoruz. Temizleme sütünü Neyle temizliyoruz? Temizleme sütü. O da Anubis mi? Evet, evet Anubis. Neden bu e, marka seçiyorsunuz? Anubis neden o? Daha doğal, daha bitkisel bir ürün. Kimyasallardan daha uzak bir ürün olduğu için. Şimdi bu şekilde 15 dakika buhar veriyoruz. 15 dakika. Evet, cildin iyice yumuşaması lazım ki siyah noktaları, yağ bezelerini temizleyebilmem için. cins ne olacak? Şimdi e, siyah noktaların ve yağ bezelerinin temizlenmesi öncelikle cildin dip temizliği anlamına geliyor. Hı hı. Temizlenmedikçe e, sivilceye dönüşür. Hı e, hı. daha da ilerleyen dönemlerde kalıcı leke ya da benlere dönüşebiliyor bu siyah nokta ve yağ bezelerinin temizlenmemesi. Şimdi bu high frekans dediğimiz işlem şimdi sıktığımız gözeneklerin kapanmasını ve aynı zamanda bu bölgenin dezenfekte olmasını maskemizi uygulayacağız. Nasıl bir maske? Bu mineral maskedir. Cildinize ihtiyacı olan mineralleri sağlayacak. ve şimdi en son krem. Evet. Nemlendirici kremimizi de uyguluyoruz. Yüz masajıyla birlikte. Ha, e, sizin salonda şey de var, botoks var mı? Botoks ya da dudaklı şey yapıyor mu? Aynen. Ne diyor? Evet, onun için bir plastik cerrahla, doktorla çalışıyoruz. Hı -hı. Randevuya göre geliyor, uygulamalarımızı yapıyor. Ну что, друзья, после этой процедуры, видите, у меня лицо такое немножко розовенькое, Gülşah Sonra e, ne yapmam lazım? Bugün yıkamıyorsunuz. Ha yıkama ürünü. Bugün yıkamıyorsunuz çünkü sürdüğümüz ürünlerin bir ciltte kalması Hı hı. lazım. Yarından sonra normal, her şey normal. Ve e, bir ay sonra tekrar... Ay, evet, bir ay sonra tekrar gideceğiz aynı bakım. E, через месяц снова мне нужно прийти. Ve e, bu cilt bakım fiyat sizin dediniz 60 lira. Evet. Да, и вот это вот все дело стоит э, всего 60 лир. И также, друзья, я узнала очень много всего интересного от Гульшах Каны э, по поводу натуральных продуктов, масел и так далее. Поэтому Возможно, еще раз мы к ней придем и поговорим непосредственно о том, э, чем она пользуется. Гульша Аным э, предложила мне сделать какую-то интересную прическу, поэтому сейчас мы пойдем познакомимся с их э, кофером. Кофер или это здесь? И посмотрим, смогут ли они что-нибудь сделать своими волосами. Merhaba. Sizin Хакан, Хакан парикмахер И Hakan Bey, bilim saçları ne yapabilirsiniz? Bir bakalım, buyurun. Bakalım. Волосы у меня чистые, я их э, мыла утром, поэтому э, волосы мы не моем, а сразу на чистые волосы он будет делать мне э, волны. Как вы думаете, красиво получится? Мне кажется, классно получится. Но у меня в волосах есть такая проблема, все держится очень э, мало. И какие бы волны я ни делала, сколько лака я бы не делала, э, я выхожу на улицу, в Алане очень большая влажность, я выхожу на улицу, и все снова становится прямым. Носок. Как сзади получилось, я не вижу, но смотрите, получилось очень классно. Такая повседневная, повседневная прическа. Каждая кика сурду, он да кика. 10 минут, видите, и получилось вот такая вот красота. Teşekkürler Hakan Саша, Teşekkür ederim. Sizin de saçlar çok я Teşekkür ederim. Hakan Bey mi yapıyor? Evet Hakan Bey. Siz çok şanslısınız ya. Teşekkürler. Geliyorsunuz işe Hakan Bey evet. Aynen. aynen. И, друзья, конечно же, вам интересно знать, сколько стоит э, постричься в Турции, сколько стоит покрасить волосы. Э, постричься стоит э, фен, кесим в фен от узлира. Yok. Kesim 30 lira. Hı hı. Fön 20 lira. Kesim ve fön toplam 20 lira. Постричься стоит, постричь волосы стоит 30 э, лир. Э, просушить волосы и сделать какую-то прическу стоит 20 лир. То есть, если вы полностью топлам, кесим, вы гюзель э, И для того, чтобы сделать какую-то красивую прическу, стоит 50 лир. В общем, все вместе 50 лир. Чё ты шикалёшь? Чё ты жалел? Ну, Напишите, как вам. Посмотрите, у Гульшах какая прическа. Гульшах Сандыханым э, невероятно красивый. Чок Гизельсинис, чок а Гизель Вербоя. Чок Кешекре, Бургафле. Друзья, вот видите, э, в Турции я всегда восхищаюсь, живут такие вот невероятно красивые женщины. Поэтому, друзья, э, если вы хотите эм, прийти в красивый салон и получить качественные услуги, приходите к Гюльшах Ханым. Э, Мы с ними давно уже общаемся, и мне очень здесь нравится атмосфера. Bu yüzden Gülşah Hanım, davet edebilirsiniz herkese. Ee, salonumuzda randevuyla, randevu sistemiyle çalışıyoruz. Ee, arzu eden herkesi bekleriz salonumuza. Ee, tabii <laughs> en iyi sonucu alacağınızdan emin olabilirsiniz. Поэтому, друзья, добро пожаловать э, в салон Бианка. Э, в описании к этому видео я оставлю ссылки на э, Facebook, телефон, на все социальные медиа. Ну и, конечно же, если вы живете в Алане, если вы приезжаете в Аланию, обязательно приходите. Вы видели, что и как здесь устроено, какие цены. И я думаю, что вы получите э, истинное удовольствие. Сезон рушеваем раз, пока-пока, Русчада Гришус, пока. А, э, поэтому мы вам говорим пока-пока. Пока-пока. Пока-пока и добро пожаловать.